انت رخيصة بقى عاملة الغالية شبحها بقى في الناحية التانية شغليها بقى دوريها هي بلدك وحرة فيها اسمع سودا بقى يا مقشفة انت شرشوبة ومنشفة اصلي شايفك بنت حلال تاخديني بقى سبتيني في ثانية تاخدي بنية حتة شمال تاخدي بنية حتة شمال آه. عجلة وعاملة لي فيها نحيفة انت اصلا شبه خليفة اصل ده اخرك يا مهندسة يحرق اهلك بقى رخيصة انت رخيصة بقى عم